hem redactat de manera conjunta aquesta moció sobre pressupostos participatius. Ho hem fet per la necessitat que tenim al nostre municipi de fomentar la participació ciutadana en tots els àmbits de decisió i un d'ells és l'elaboració del pressupost municipal. S'han de fer a partir de les preferències manifestades pels veïns i veïnes de la nostra ciutat, que són qui han de decidir d'una manera col·lectiva quines són, quines són, per democratitzar i alhora controlar les decisions municipals. Al mateix temps, aquesta és una eina d'empoderament de la ciutadania, entendre els pressupostos i participar de la seva elaboració. I nosaltres hem presentat una moció alternativa des de fa temps temps hem impulsat accions encaminades a fomentar la transparència, el coneixement de la gestió municipal, la participació i la corresponsabilitat ciutadana. Durant uns anys hem destinat 90.000 euros anuals a iniciatives ciutadanes. Ens presentaven les propostes i s'engegava el projecte. Vam plantejar un nou acord que recollia les següents propostes i que en aquest mandat anirem desenvolupant. Entre els mecanismes que s'utilitzaran en aquest procés, considerem que en una primera fase no s'ha de tenir en compte a nivell de representativitat o de suport a aquestes propostes recollides per tota la ciutadania que sigui major de 16 anys i per tant es tindran en compte totes, totes les propostes i seran analitzades i avaluades tècnicament. Nosotros creemos en la democracia representativa. Lo que la moción esconde pues es imponer un modelo asambleario Espero que no sean esos pretendidos presupuestos asamblearios como las asambleas que hacen algunos partidos políticos de más de 3.000 miembros que acaban en empate sorprendentemente, ¿no? Porque hay trampilla detrás, hay trampilla. no creemos en ese modelo asambleario en las instituciones porque creemos que, no responde, no responde verdaderamente a un modelo democrático de, verdad. No? Pues una moción que eh, possibilitat de debatre amb gent, que és una moció que recordo que hem obert la possibilitat a la resta de grups de que ens poguéssiu fer les aportacions que, que creguéssiu oportunes, hem, li hem fet arribar a les entitats de, de la ciutat. es creiem que aquesta moció el que ve a dir és eh, hi pot haver una manera diferent d'elaborar el pressupost amb voluntat política plantejant-se algunes decisions que afecten el futur de la ciutat i que no es poden prendre només entre les 25 persones que estem aquí sentades al plenari, que necessitem major reforç democràtic. No només que els regidors i les regidores tinguem voluntat política, sinó que el conjunt de la màquina de l'Ajuntament es posi el xip que cal treballar amb major transparència i amb major participació. Tenim la sensació de que és molt complicat que, que, i de manera preocupant que els quatre grups d'esquerres d'aquest consistori no siguem capaços de seure per intentar pactar una moció com aquesta. No volem un sol titular que ens digui Iniciativa Esquerra Unida està en contra dels pressupostos participatius. Per tant, no podem votar en contra de l'esmena que fa el grup socialista. Eh, evidentment, des d'Esquerra, eh, en seguida ens vam sumar a la proposta de, de moció de pressupostos participatius perquè també entenem, i hem traslladat més d'una vegada, que entenem els pressupostos d'una altra manera i que considerem que hem d'obrir molt més ajuntament del que realment avui dia ho està i que hem de fer participar de manera real a la ciutadania de Cornellà de moltes més maneres i una d'elles, evidentment, és amb el tema dels pressupostos. Uh, sí, s'estan començant a, a fer coses per obrir i ser més, bueno, per obrir més aquest Ajuntament, però els pressupostos no s'han obert. S'ha acostumat a la gent a no decidir, a simplement acostumar que tinguin eh, X subvenció, X aportació i, i que la gent ha d'aprendre també a poder decidir, a poder triar, què es fa amb els diners d'ells de, de, mateixos, de tota la ciutadania. Nosaltres demanàvem poder parlar de tot això prèviament i ja, votarem en contra de la moció de, de socialistes perquè no hi hem vist un diàleg previ. Elaborar el presupuesto le corresponde al equipo de gobierno y la aprobación al Pleno. Una vez se aprueba el presupuesto de forma provisional, se abre un periodo de, exp de exposición pública para presentar reclamaciones en un periodo de 15 días. Ya sabemos que a algunos de ustedes les encanta la desobediencia, pero esto no es una asamblea de las suyas con los presupuestos. Hay que cumplir con las leyes y no cae la opción de, incluir, de excluir a ningún técnico. E imagínense ustedes lo que tardaría en realizar unos presupuestos participativos, tal y como los proponen. Aquesta moció té un esperit de, de, de participació de la ciudadanía, de buscar, que s'han fet petites eh, coses al llarg d'aquests últims anys. Si aquest és l'esperit d'aquest equip de govern, el normal hagués estat eh, aprovar la moció que havien presentat els altres tres grups amb petites esmenes no? o inclús com se, se, us havien proposat de, de seure i parlar-ho i haver arribat a, a acords. És una llàstima realment que el PSC es mantingui en aquest sentit en un nivell de participació molt, molt, molt bàsic, un nivell superficial de participació. Deixar que els ciutadans puguin presentar projectes per 90.000 euros, al final és com una mena de subvencions, vull dir, no és, no és que els ciutadans estiguin participant en l'elaboració dels pressupostos, són coses diferents.